Сегодня пятница, а завтра выходной Я в новом Гуччи, Apple, то кузов удлинен Мутим деньги каждый день на приватность себя так, как будто Тебе похуй Мы путаем Она залапанная, как экран айфона Час ночи Никогда не бывает экрана дома Как точно, Пойдем со мной Я покажу тебе мир Я разукрашу серый Ночь заставит тебя принимать всю жесть Так как есть скорость зашкалит за 200 и уже Тук-тук-тук, я человек-паук понятия не продал идей Что ты даешь, я больше въебу на бледей Халдеев, мани переменами дам, продам, передам, передам Это на... Эй, hey, ты, улыбнись, объясни, как мне быть Все ты и мои мечты Дверь открыт, прошу, заходи Чистота меняет дома, а у меня настрой другой мне трамваи говорили пока и уходили в депо Бликами от фар И все, что ты так любишь, это лишь я Только ты не говори всем Я тебя люблю, родная Это любовь, это любовь. на века, на века И ты это знаешь Шел с клуба утром, открытый вверх, дождь и ветер Но я был в шуме Ты под прицелом фотокамер Людей не случайных и в твоих целях на сегодня легкий Been broke since I left home Had to do some deep shit just to get close Blotting dope on the block going on these shows Had to cut some friendships I got cold But fuck holding a grudge No, I ain't rubbing a smudge Everybody makes mistakes and regrets will hold you back I guess it's best we grow up